é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de uma hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. É uma hora Nós temos que conversar lá. Essa ordem será cumprida. Queremos cumpri-la em paz. Aqui. Aqui. Nós queremos os nossos ônibus. Um minuto, pessoal. Nós queremos os nossos ônibus.